Je profite qu'il fasse encore jour pour tourner cette vidéo. Alors attendez. Est-ce qu'on est bien là Je sais pas. Ouais mais après si je coupe le haut de ma tête ça fait bizarre sur les miniatures. Bref. Est-ce que ça va aujourd'hui Alors je suis désolée si jamais vous entendez du bruit derrière, c'est parce que je suis pas toute seule à la maison. Du coup il y a des petits bruits de fond mais rien de grave, je l'espère. Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, je reviens pour parler Corée du Sud. C'est plus une nouveauté, je pars vivre en Corée du Sud très bientôt, dans moins de deux semaines à vrai dire. Ouais, c'est ça, moins de deux semaines. Là, on est... Je tourne, on est mercredi 20 et mon avion, c'est mercredi 3 février. Donc c'est ça, dans tout pile deux semaines, je pars pour la Corée du Sud. Donc quand vous aurez cette vidéo, bah, ce sera dans une semaine et demie. Et du coup, avant de partir, j'aimerais vous parler organisation et finances de ce voyage. Qui est, je vous le rappelle, un voyage à long terme. Parce que du coup, je vais partir pour minimum un an. Là, je pars en études pour minimum un an et Bon bah j'ai pour projet de rester plus longtemps. On verra comment le coronavirus et comment euh, tout ça évolue par la suite. Je vais essayer d'être le plus euh, précise possible. Forcément je vais oublier des détails. Si vous avez des questions, franchement n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Euh, si de temps en temps quand je parle je regarde de ce côté c'est parce que j'ai les notes. Donc... Donc comme je le disais dans mes vidéos précédentes, je suis déjà partie vivre en Corée du Sud pendant un an avec Kim, ma sœur. Euh, on est parti en 2016-2017 pour des études, donc on étudiait le coréen tous les matins. On va d'ailleurs développer le sujet euh, dans une prochaine vidéo, je pense qu'on le fera pendant qu'on sera en quatorzaine, comme ça ça nous occupera. Et du coup, depuis cette année en Corée, je rêvais de pouvoir y retourner. Avant ça, fallait que je termine mes études en France, que je récolte de l'argent et que je monte mon entreprise. Donc après avoir fait tout ça, normalement je devais revenir en 2020. Sauf que je devais partir avec un visa touriste. Et à cause du coronavirus, le visa touriste était malheureusement indisponible. Euh, toutes les frontières étaient fermées, donc impossible de partir avec ce visa-là. Et du coup, j'ai dû annuler le voyage et hum, réfléchir à une autre solution. Bon, j'avoue, <laughs> j'avoue, j'ai ragé pendant un moment euh, j'étais super triste, j'avais envie de... j'avais vraiment envie de partir en fait, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment, mais pas possible. Du coup, après ce petit coup de colère passé, euh, j'ai réussi à positiver. Ouais, on va dire que j'ai réussi à positiver et à, et à profiter de cette année. Du coup, j'ai mis à profit cette année pour gagner le plus d'argent possible et euh, du coup développer mon entreprise à fond pour ensuite prévoir un nouveau départ en 2021. Corona ou pas, normalement si j'ai un visa cette fois-ci je peux partir. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en Corée du Sud avec un visa étudiant car euh, en 2021, donc cette année, je vais réétudier le coréen pendant un an dans la même université où j'ai été euh, en 2016, donc Da Kyo, Pukyong National University. Et franchement ce sera pas de refus parce qu'après trois ans sans pratiquer, je le comprends toujours, mais alors je suis incapable d'en placer une. Et euh, je fais un petit clin d'œil à Rion et Sanga, si jamais vous regardez cette vidéo, elles, elles savent <laughs> à quel point je suis nulle pour répondre. Je ne... Même si c'est hyper simple, je ne peux même plus en placer une, c'est affreux. Donc maintenant que j'ai décidé de mettre à profit cette année 2020 pour m'organiser et pour euh, économiser, comment je m'y prends et on va commencer par euh, comment j'ai financé le voyage. Donc ce qu'il y a à payer, ce qu'il y a à prévoir d'avance. Donc forcément, pour prévoir un voyage, euh, il y a plusieurs euh, choses qu'il faut économiser. les billets d'avion. Les billets d'avion, on peut en trouver des pas chers du tout, surtout en cette période, les périodes un peu creuses. Ça peut aller de... J'ai peur de dire une bêtise parce que franchement, si on prend avec une escale, ça peut commencer à 400, 500 euros. Honnêtement, j'ai jamais trouvé des vols à 400, mais peut-être que ça existe. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des vols à 550, 600 euros. Et après, si on prend un direct, là, ça s'élève euh, tout de suite plus. Euh, on peut commencer à 800, 900 et ça peut rapidement monter à 1200, 1300. Ça dépend vraiment des moments. Ensuite, l'université, si jamais on part avec un visa étudiant, euh, l'université en Corée est, payante. Contrairement à la France, c'est payant, donc du coup, il euh, faut prévoir une somme pour payer euh, chaque trimestre, chaque semestre, ça dépend combien de temps on part. Pour ma part, l'université, donc comme je pars pendant 4 trimestres, parce que eux ils comptent ça par trimestre, ça me revient à 4000 un peu moins de 4000 euros. Et je compte sur les bourses après pour pouvoir me faire rembourser une partie. Parce que dans mon université, quand on fait partie du top 5%, on peut avoir 50% de remboursé pour le prochain semestre, enfin prochain trimestre du coup. Ce qui m'était déjà arrivé la première année, donc je compte euh, <laughs> fortement sur ça pour pouvoir être remboursé Ensuite, on a le logement à prévoir aussi, donc euh, chaque euh, mois, Là pour l'instant avec ma soeur on va vivre dans le même studio parce qu'elle vit déjà en Corée donc on va en profiter au début surtout pour la quatorzaine du coup pour vivre dans son appartement et après on va essayer de déménager pour avoir un 3 pièces donc le studio coûte là-bas pas trop cher, enfin pas trop cher ça dépend ce qu'on appelle cher en fait et nous du coup vu qu'on veut un 3 pièces ça va tout de suite aller beaucoup plus je sais pas ce qu'on espère, moi franchement j'aimerais bien avoir quelque chose à 650 euros max mais je pense que ce sera beaucoup plus. On sait pas, on peut trouver la perle rare. Hein. <laughs> ce qu'il faut savoir aussi sur les logements, c'est que le prix mensuel n'est pas si élevé que ça comparé à la France. Par contre, ce qui est élevé, c'est la caution la caution est franchement astronomique. Ça dépend vraiment mais tu peux commencer avec 1000 euh, dollars, je parle en dollars hein, parce que c'est l'équivalent des won à peu près. Euh, donc tu peux commencer par 1000 dollars et euh, rapidement monter à 5000 dollars, j'en ai déjà vu à 10 000 dollars aussi mais c'est énorme <laughs> j'ai oublié de le préciser, mais si la caution est si élevée, c'est parce que les propriétaires ne demandent pas de garant. En fait, ce qui leur sert de garantie, c'est justement cette caution. Et il ne faut pas s'inquiéter, une fois qu'on part du logement, ils nous rendent la caution. Voilà, donc du coup, on va, on va s'organiser. Je ferai une série de vidéos sur les logements d'ailleurs si vous voulez, pendant qu'on cherchera le nôtre. Et euh, en général, les universités demandent d'avoir un fonds d'économie. Pareil, si on part avec un visa vacances-travail, il faut avoir minimum 10 000 euros sur le compte. Et c'est pour ça que cette année j'ai décidé de regrouper toutes mes économies en fait. À chaque fois que je gagnais des sous, euh, à chaque fois que j'avais des clients, je mettais au moins, euh, au moins 80% de côté. J'en gardais un peu pour vivre bien sûr, <laughs> mais au moins 80% de côté, ce qui a fait qu'au bout de 6 mois j'ai réussi à avoir les 10 000 euros et euh, plus du coup pour pouvoir payer l'université après. Je reviens, je vais changer la batterie. Ah est-ce que je vais réussir à trouver le même plan Du coup, pour vous, si jamais vous voulez partir euh, un an en Corée du Sud, si vous partez moins, du coup prévoyez moins, ou pareil si vous voulez vivre euh, aisément. Pour un an, je vous recommande minimum, grand minimum, 10 000 voire 11 000 euros. Euh, ça dépend comment vous dépensez à côté en fait. Si jamais vous partez à l'université, prévoyez la somme de l'université en plus des 10 000, 11 000 euros. Comme ça, vous êtes vraiment large. Après, je sais qu'au bout de 6 mois, on peut trouver des Job à temps partiel. Mais pendant les six premiers mois, c'est pas possible quand on est étudiant. Donc moi, comment j'ai économisé Ben, en restant chez mes parents toute l'année. <laughs> Vu que de base, je devais partir en Corée du Sud début 2020, euh, ben, j'avais résilié mon ancien appartement, résilié vraiment tout. Euh, pour moi, j'avais plus aucun attache à part la maison de mes parents. Et comme je travaille en tant qu'illustratrice et graphiste, à chaque fois que j'avais des clients, je gardais vraiment euh, toute la somme ou 90% 80-90% de la somme de côté. Ensuite, trouver l'université. Bon, ça c'est pas compliqué, euh, ça dépend déjà de la ville où vous voulez vous rendre. Hum, Séoul, il y a énormément d'universités, franchement il y en a énormément, je pourrais pas toutes vous les citer. Euh, beaucoup d'universités qui donnent des cours de langue aux étrangers. Il faut se renseigner en ligne. En vrai, toutes les grandes universités, je pense qu'elles proposent ce cursus-là. Après, pour ce qui est des petites villes ou des autres villes, je ne m'y connais pas du tout. Je connais seulement pour Busan parce que c'est là où j'ai vécu pendant un an. À Busan, du coup, il y a Pukyongda-kyo, là où je vais aller. Euh, Pusan National University, qui est une autre euh, université, euh, là où ma sœur est en ce moment. Mais elle, elle n'est pas du tout en cursus langue, elle est en cursus film, pour être directrice ou réalisatrice. Et après, qu'est-ce qu'il y a Je me suis pas renseignée sur les autres, mais je pourrais vous mettre la liste quelque part, soit là, soit là. Ça dépendra. <laughs> Mais voilà, du coup, pour trouver l'université, c'est pas compliqué. Après, pour pouvoir postuler à l'université, en général, ils ont un onglet sur leur site internet euh, Admission euh, pour des étrangers ». Et du coup, en général, euh, faut se prendre au moins un ou deux mois à l'avance. Bon, moi, je, prévois très large parce que j'adore être en avance. J'ai trop peur de, de faire les choses à la dernière minute et d'être tellement en retard que du coup, je peux pas je peux pas m'inscrire ou je peux pas partir. Donc du coup, s'y prendre au moins un ou deux mois à l'avance. On commence par remplir les formulaires, euh, fournir tous les papiers. Je sais que quand on est français, faut qu'on fasse traduire nos diplômes et, et nos derniers bulletins de notes. Faut le faire traduire soit en anglais, soit en coréen. Donc moi je préfère le faire en anglais parce que si jamais je dois partir dans un autre pays, au moins ce sera international. Euh, donc ouais, la première étape c'est remplir les formulaires, fournir les papiers, prendre des photos, tout ça, et l'envoyer directement à l'université. Donc soit ça peut se faire par mail, soit ça peut se faire par, euh, par euh, courrier. Ça prend un peu plus de temps par courrier mais au moins ils ont les bonnes pièces. Après, une fois que eux ils ont reçu les documents ils envoient une réponse comme quoi vous êtes admis, normalement tout le monde est admis, hein. il n'y a, personne qui est refusé. Une fois ça, ça va être le moment de payer l'université. Donc euh, ils vous fournissent le compte en banque et, vous payez euh, par virement. Et ensuite, ils vous fourniront un papier pour que vous fassiez la demande de visa. Et la demande de visa se fait à l'ambassade de Corée en France. Donc moi j'ai tout fait par courrier parce que je n'habite pas sur Paris. Et pour l'instant j'attends encore... Euh, J'attends encore le retour de mon passeport, ça ne saurait tarder parce que j'ai fait la demande il y a une semaine, une semaine et demie et ça prend maximum 14 jours pour que la demande soit traitée. Et du coup oui, la demande de visa, <laughs> je vais vous parler un peu des différents types de visas qui existent. Je ne pourrais pas tout développer parce que je ne m'y connais pas assez bien. Euh, du coup il y a le visa étudiant D2, c'est ou D2 ou D4 non, il y a le visa étudiant D4, donc c'est celui que je vais avoir, c'est euh, le visa étudiant pour les cours de langue. Ensuite, il y a le visa étudiant D2, euh, le visa que ma sœur a en ce moment. Et euh, c'est quand tu es étudiante en université, que tu suis soit une licence, soit un master, enfin que tu prends vraiment des cours comme les Coréens. Après, euh, il existe le visa vacances-travail. Celui-ci, pendant la période de coronavirus, je ne pense pas qu'il soit distribué. Mais sinon, euh, en temps normal, c'est un visa que tu obtiens quand tu as moins de 30 ans. Ou je crois que quand tu es sur ta 30e année, tu peux encore le demander. après 31 ans, c'est plus possible. Et du coup, tu as le droit de rester sur le pays pendant un an. Euh, soit en faisant rien, <laughs> soit en travaillant mais à temps partiel. Tu n'as pas le droit de faire le travail comme des Coréens. Tu, travailles euh, à temps partiel, je crois que c'est moins de 20-25 heures. Je sais pas par cœur, mais ouais, enfin c'est vraiment un temps partiel. Après, il y a le visa de travail, qui est un visa assez compliqué à avoir parce qu'il faut se faire sponsoriser par l'entreprise qui t'embauche. Euh, le plus simple, c'est de trouver une entreprise française qui recrute sur le sol coréen. Ou alors, il faut avoir vraiment un... comment on dit ça Une aptitude que les Coréens n'ont pas, ou vraiment... Euh, ils se disent non j'ai vraiment pas le choix, je suis obligée de, recruter cette étrangère ou cet étranger, euh, un coréen ne peut pas le faire à sa place, ce qui est vraiment rare. Sinon après il y a le visa modèle si vous êtes vraiment des canons, <laughs> vous pouvez toujours essayer. Et voilà c'est un peu tous les visas que je vois pour le moment, après une fois que tu es sur le pays, tu peux réussir à avoir le visa résident. Je ne m'y connais pas encore assez pour en parler, mais peut-être que ça viendra plus tard. Et puis après, le visa époux, épouse, mais je n'en suis pas là du tout. Organisation pour le vol. Donc je pars dans deux semaines et euh, pour pouvoir partir euh, en période de coronavirus, ils demandent de faire un test PCR. Trois jours, ouais c'est ça, trois jours au moins 3 jours avant de partir. Nous, on le fera lundi 1er février. On aura les résultats soit lundi soir, soit mardi, grand maximum. Et euh, nous, notre vol est mercredi à 21h, mercredi 3 février. On va arriver 3 heures à l'avance, on aime vraiment être très en avance. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le vol Bah il y a juste à suivre les instructions, hein. on arrive euh, dans le bon terminal, on arrive euh, au bon guichet, on enregistre les bagages. Ensuite, je crois qu'en ce moment, c'est les billets électroniques à cause du coronavirus. Du coup, c'est les billets directement sur le téléphone. Après, on passe la sécurité, on embarque et, tada, on vole. Ah oui, et une fois qu'on arrivera sur place, euh, il y aura prise de température. Et mm, bon, si jamais on dépasse la température, va malheureusement falloir refaire un test PCR, attendre les résultats, blablabla. Sinon, on est directement pris en charge par le gouvernement jusqu'à notre logement. Du coup là je vais vous parler de la quarantaine, euh, enfin la quatorzaine du coup, parce que une fois arrivé sur place, avec le coronavirus, on est obligé de faire une quatorzaine. Donc on sera enfermé pendant deux semaines dans un appartement, donc dans l'appartement de Kim. Vu qu'on arrive ensemble, on a le droit de le faire euh, normalement au même endroit. Et bah, pendant 14 jours, on ne va pas sortir, on va euh, travailler, faire du sport à la maison. Regarder beaucoup beaucoup de dramas et voilà. Enfin moi j'ai filmé pas mal de vlogs, de vidéos pour pouvoir passer le temps, travailler. Euh, oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas du tout le droit de sortir pendant la quarantaine. C'est-à-dire que pour les courses, on est obligé de se faire livrer ce qui est bien là-bas, c'est que du coup, quand on fait les... on peut faire des courses en ligne et ça arrive euh, le lendemain directement. Pour le premier soir, on peut commander... Euh, mec. Ouh on peut commander à manger euh, directement. Et après, bah, du coup, on aura les courses euh, qui seront livrées. Et aussi, on n'a pas le droit de sortir les poubelles non plus. Donc ça risque de s'entasser dans l'entrée pendant deux semaines. Pour vous donner des conseils sur le logement, je vais vous donner les différents types de logements. Et après, je pourrais pas trop développer. Si jamais vous avez des questions, je développerai à ce sujet dans une autre vidéo. Du coup, les différents logements. Donc, euh, au début, bah, vous avez tout ce qui est euh, Airbnb, guest house. Donc, du coup, c'est des logements, des logements partagés. La cuisine est partagée. En général, les salles de bain sont partagées. Les chambres peuvent être... Enfin, sont majoritairement partagées. Airbnb, bon bah c'est comme en France, hein, tu loues ton appartement. Sinon après tu peux aller dans des Pudongsan, mais ça en général faut avoir vraiment euh, vraiment l'alien card et, euh, et s'y connaître. Le mieux c'est de se faire accompagner par un coréen, parce que sinon après il y a pas mal d'arnaques. Donc un Pudongsan c'est un, agent immobilier en fait, donc du coup c'est là où tu vas trouver euh, ton appartement. Sinon après plus simple, il y a aussi les applications pour trouver son logement. Mais tout est écrit en coréen sur ces applications. Après, il y a les One, Les One c'est vraiment les chambres étudiantes. Enfin, c'est un mini studio, plutôt euh, un placard à balai, je dirais. C'est tellement petit, t'as à peine la place du lit, du bureau et un mini placard, mais c'est tout. t'as pas la place pour autre chose, quoi. Et ça, pareil, les salles de bain, la cuisine, c'est partagé. Mais ce qui est bien dans ce genre de logement, c'est que c'est vraiment, vraiment pas cher du tout. On l'avait fait pendant un mois avec Kim euh, la première année et ça nous a valu entre 100 et 150 euros je crois pour euh, un mois. Donc ça vaut vraiment le coup si jamais on s'en fiche un peu du logement, qu'on souhaite juste dormir sur place et qu'ensuite le reste du temps on vagabonde dehors. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Si jamais je n'ai pas été claire du tout, euh, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Encore une fois, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Euh, je ferai soit une autre vidéo pour pouvoir développer le sujet, soit je répondrai directement en commentaire. Et voilà, euh, je vous souhaite une très très bonne journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. Et pour suivre la suite de mes aventures, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications. Ciao